故事是这样的，一只手抱住他，的一只手。表演开始。先就拎着，我先放我是两位，两位，应该抱得起来。嗯。没事，我试一下就知道你到底多少斤。我不说话。我心里都有一个排序，知道吗？ <laughs> 这个是在里面的，大家好好看。这好，走了，不要这个，就是扣。好，来，准备抱起来。啊，hello，it's me。我心里都有一个排序，只是我不说我心里都有一个排序。 我心里都有一个排序，只是我不知道而已。所以想问问体重测量仪江小宁到底排第几？ 远了，你看听不到吗？听不到我就烦死了。第二套全国中学生广播体操，时代在召唤。 是时候表演真正的技术了。凭实力证明，抓娃娃靠的是运气。你以为的顾总。 实际上的顾总，搞错了，再来。 前几天搜花絮，发现这个细节，我觉得挺有趣。我害怕鬼，但鬼未伤我分毫；我不害怕人，但人把我伤得遍体鳞伤。我是被缠在的鸳鸯，我的世界已经绝。还有顾川跟他的助理。 在一起的时候听谁的？在家谁做菜？出门谁开车？喜欢什么动物？走吧，嗯嗯嗯。